အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ action ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် skin return လုပ်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီ frequency separation နဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတရားတွေသဘောပေါက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် action သုံးခြင်းသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာတော့ action မသုံးနဲ့အောင်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝကျွမ်းကျင်သွားတော့မှပဲ action သုံးတာက product တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အခု action နဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုအစမ်းလုပ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မပြရသေးတာ watch and ဖြောက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီ word chart တွေဖြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်မြန်လည်းမြန်ရမယ် result လည်းကောင်းရမယ်အနေထားပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော် control J ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလှော်ပွားထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလှော်ကိုကျွန်တော်တက်ချလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါတက်ချလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီလှော်ကိုကျွန်တော် right click smart object ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလာလိုက်မယ်နော် convert to smart object smart object ပြောင်းလာလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီ smart ဒီတက်ချဆိုတဲ့အလှော်ကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်ထားလိုက်မယ် ပြီးရင် background အလှော်ကျွန်တော်ပြန်ရွေးမယ်ပြီးရင် new layer ခေါ်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် background အလှော်ယူရဲဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော် new layer ခေါ်တဲ့အခါမှာ background အလှော်ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်စေခြင်းလို့နော်တက်ချာရဲ့အပေါ်ကိုရောက်စေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး background အလှော်ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်စေခြင်းလို့အကြောင်း background အလှော်ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော် new layer ခေါ်တယ်ဒါဆိုဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော် okay ဒါကိုကြာကျွန်တော် select area ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် select area လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် brush ကိုယူတယ် brush ဒီဒီမှာ hash round ဖြစ်ရမှာเนาะ sort round မသုံးတော့ဘူးဒီ hash round ဖြစ်ရမယ် okay ပြီးရင် flow တရား opacity တရားကျွန်တော်အမဲအရောင်လေးယူရမှာပေါ့เนาะဒီနေထားမှာကျွန်တော်ဒီ webcam area လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီ brush တွေနဲ့မှတ်ပေးရမှာပေါ့နော်။ Oh sorry ကျွန်တော် hash raw အော်ဒီမှာ smooth 10ဝင်နေလို့နော် smooth ဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် smooth ပါတာမကြိုက်ဘူး။ okay ဒါနမူနာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်မှ action နဲ့တေချာပြန်ဖြတ်တော့မှာဒါနမူနာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တေချာအတိအကျရတော့မမှတ်တော့ဘူးနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ select area ဆိုတဲ့အလွှာထဲမှာကျွန်တော်တို့အမဲရောင်လေးတင်တဲ့ watchan area တွေကိုရွေးချယ်တာပေါ့အရင်เนาะကျွန်တော်တို့ selection လိုအပ်တယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control နှိပ်ပြီးတော့ခုန select area ဆိုတဲ့အလွှာရဲ့ layer 10မိနစ်မှာကျွန်တော် keyboard က control နှိပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာတစ်ချက် click လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနမှတ်တာတဲ့ဒီ brush နဲ့မှတ်တာတဲ့နေရာတွေကိုသူဒီ selection ပြန်ရလာမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် data လေးကိုကျွန်တော်မျက်စိလေးပြန်ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် background အလှော်ကိုကျွန်တော်ယူရမယ်နော် background အလှော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် edit ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ content aware free ဆိုတာကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိုက်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ background copy ဆိုပြီးတော့အလှော်တစ်ခု တက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရင် control D ကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်မှဆိုရင်ဒါဒီခုနကျွန်တော်တို့ watch chain ရှိတဲ့အနေထားဒါကျွန်တော် watch chain ဖြောက်ပြီးအနေထားပေါ့နော်ဒီခုန select area လေးဒီမလိုတော့ဘူးနော်ဒီလွှာလေးမလိုအပ်တော့ဒီလွှာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay ဒါမဲ့သူ့မှာအားနေချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်သူ့မှာအားနေချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်သူ့မှာဒီတက်ချတွေပျောက်ဆုံးကုန်တယ်နော်အခက်မတင်လို့ရှိရင်သူဒီတက်ချလေးတွေပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီဒီနေထားမှာတော့မပျောက်ဘူးဒါမဲ့ တခါတလေမှာတက်ချလေးတွေပျောက်တတ်တာပေါ့နော်ဒီမျိုး content aware free နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဗျာဒီ sport hearing brush 2တွေလည်း content aware free နဲ့ပဲသွားတဲ့တဘောပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဒီ2နဲ့ကျွန်တော်တို့မတုံတော့ပဲねကျွန်တော် brush 2နဲ့ပဲတုံလိုက်တာเนาะပြီးတော့မှဒီ edit တွေကနေတော့ content aware free ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တုံလိုက်တာเนาะဒါတိတက်ချတွေအခက်မတင်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်ချဆိုတဲ့အလှော်ကျွန်တော် bucket လောက်လာတာเนาะ ဟောပြီးတက်ချဆိုတော့အလှော်ကျွန်တော်မျက်စိပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဒီအရင်အတိုင်းပဲ web chat နေပါလေအရင်အတိုင်းပဲပြန်ရှိနေတဲ့အလှော်ပါနော်ဒါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့အလှော်အဲ့ဒီအလှော်မှာကျွန်တော် fader တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် ada high pass ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် high pass မှာ1ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်2ပေါ့နော်ဒါအစဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါဒီကျွန်တော် smart object ဖြစ်နေတယ်တခြား person အနည်းအများကိုကျွန်တော်အချိန်မရွေးလာပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတာပေါ့နော်ထောက်ပြီးဒီအနေထားမှာကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဒီ 50% grade နဲ့ဖုံးအုပ်တာလားကျွန်တော်50% grade တွေမလိုချင်ဘူးတခြား area လေးတွေပဲလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကျွန်တော်အာ overlay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပုံလုံးဒီ sharp net ဖြစ်သွားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပုံတပုံလုံးကို sharp net ထိခိုက်သွားမှာကျွန်တော်တို့က watchan area တွေကိုပဲ sharp net ဖြစ်နေတာเนาะအကြောင်းမို့ keyboard ကနေ order နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ watchan area တွေကို clip ပြီး map တွေထည့်ပေးရမှာเนาะဒီလိုမျိုးမြားပုံစံ တင်ကေတာလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာ clip ပေးမှနှိုက်လိုက်ရင်ဒီတက်ချဆိုတဲ့အလွှာဒီကျွန်တော်တို့ခုန watch chain ဖြောက်လာတဲ့အလွှာကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒါတက်ချပါတာဒါတက်ချမှာပါတာဒါဒီတက်ချပါတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အနီးကပ်ဆွဲကြည့်ကြည့်မယ်โอเคကြည့်ကြည့်ဒီနားလေးမှာเนาะဒါတက်ချပါတာโอเคဒီမှာဒီမှာတေချာကြည့်မယ်ဆိုရှင်တက်ချလေးတဲ့ ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြကြလေးတက်ချလေးအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်တာပေါ့တဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတက်ချပမာဏကိုကျွန်တော်တို့နည်းတဲ့ထင်လို့ရှိရင် high pass ဆိုတဲ့အလှော်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာတက်ချပမာဏကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တူးမြင့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုပုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့အနေထားတော့တက်ချများလာလို့ရှိရင် watch နေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဆိုတော့တစ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်တက်ချတိတ်အများကြီးမလို့ကျွန်တော်ဒီအနေထားလောက်2.4လောက်ဆိုရင်တော့အတော်ပဲเนาะဒီလောက်တက်ချလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော် watch ကို ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဖြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှာ action ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေမများဘူးသဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီနှစ်လောက်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် action ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီ action ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ remote and ဆိုတာရှိတာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် stock ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဒီမှာ message box တစ်ခုကြားလာမယ်ဒီ WhatsApp area လေးတွေကို select မှတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ message box တစ်ခုကြားလာမယ်နော်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်သေးဘူး stock ကိုနှိုက်လိုက်ရပြီ brush လဲ auto ရွေးပြီးသားပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ဒီ watch chain area လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးလိုက်ရအောင်ပါโอเค watch chain area ကိုကျွန်တော်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ remove and ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay watch နဲ့အကုန်လုံးပြောင်းမှာ group တစ်ခုပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဝေးဒီ group ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်လောက်လာတဲ့အလှော်ပုံစံမျိုးပဲတိဆောက်တာဒါနော်အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်ဒါတိဆောက်တာဒါတကယ်လို့ကိုပေါ့မှာတက်ချတွေဆုံးရှုံးသွားတာများခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ high pass ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ချရဲ့ပမာဏကိုပြန်ပြီးတော့တူးမြင့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမှ2.6ဖြစ်ဖြစ်အမျိုးပြန်ပြီးတော့တူးမြင့်လို့ရမယ် okay ဒါဆိုပြန်ကြည့်ချင်းမှတ်ဒါလေး before ဒါလေး after ပေါ့နော်ဒါကဒီ action အသုံးပြုပေါ့ပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု frequency separation ကိုကျွန်တော် portraiture နဲ့တုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ frequency separation quit ဆိုတော့တခုကျွန်တော်ဒီဆောက်တာပေးတာရှိတယ်ဒါဒီ portraiture ရှိမှအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော် portraiture မရှိတော့ဒီ frequency separation quit ဒီအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် frequency separation quit ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးဒီမှာဂါဇန်ပလာကြာလာပြီเนาะဂါဇန်ပလာမှာကျွန်တော်တို့တည်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တက်ချာပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်ရမှာပေါ့နော်ဒီနေသားမှာတက်ချာကိုကျွန်တော်9လောက် ထုတ်လိုက်မယ်โอเคโอเคပြီးရင်ဒီမှာ portraiture box ကြာလာမယ်တူတူ portraiture box ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ eyedropper 2ကိုယူပြီးတော့ skin ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ data အစဆုံးလောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် skin ဒီ frequency separation အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေးတယ်နော်ဒီသဘောတရားနဲ့ပဲသွားနေတာ okay okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ potasher နဲ့ရလာတဲ့အလွှာကို mat အောက်တာပြီးတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှလှုပ်စရာမလိုဘူး brush လည်းရွေးပြီးတာပဲ opacity တရား flow တရားအယောင်လည်းရွေးပြီးတာပဲကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို transition color transition မလှတဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ရုံပဲဒီလိုမျိုးကိုကြည့်လို့မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတက်ချဆိုတဲ့အလှော်ကိုမျက်စိမှိတ်တာပြီးတော့ဒါဒီမျိုးပြန်ပြီးတော့ချောမိုးလို့လည်းရတာပေါ့နော် okay အဓိကတော့ color transition မလှတဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲရွေးပို့တာပို့ပြီးတော့တဘာဝကြပြီးတော့ result ကောက်ကောင်းရမှာပေါ့နော်โอเคဒီနှစ်ဖူးနဲ့မှာဆိုရင်တော့ color transition တွေမလှအောင်โอเคဒီတဘောနဲ့ကျွန်တော်အတုံပြရမှာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော် surface လို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အလွှာနောက်ပြီးတော့ surface ကိုမှကျွန်တော် portraiture ထည့်လိုက်တဲ့အလွှာเนาะပြီးတော့မှဒီ portraiture ကိုကျွန်တော်တို့ map ပြန်ခံတာเนาะဒီတဘောတရားတွေပဲပြီးရင်အပေါ်မှာ texture ရှိတယ် ဒီ remove support ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ WhatsApp နေပါတွေကြံပါလို့ရှိရင်ဒီ remove support ဆိုတဲ့အလှော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းတင်တာပေါ့နော်မျိုးရှင်းတဲ့အခါမှာ part 2ကိုတုံပြီးတော့ရှင်းစေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ current layer မှာပဲ support လောက်ရမှာမဟုတ်လို့ပေါ့နော် part 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ WhatsApp လေးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ remove support မှာပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လို့ရနေတာပေါ့နော်ကြံခဲ့တိရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ remove support ဆိုတာအလှော်ကျွန်တော်ထားထားပေးတာပေါ့နော် okay ဒါက frequency separation ဟိုတာပေါ့နော် okay ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင် dot and band နော်အာ dot and band ဆိုရင်ဒီမှာ dot and band ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီမှာ hair layer ဆိုပြီးတော့တစ်ခုပါလာမယ်ပြီးရင် dot and band 2 dot and band 1ဆိုပြီးတော့ပါလာမယ် and dot and band 2နဲ့ dot and band 1ဒီ opacity တရား flow တရား soft light dot and band 2ဒီလည်း opacity တရား fade တရား soft light တူတူပဲเนาะဒီနှစ်ခုတွေအတူတူပဲဘာမှမှားဟိုတာ ရွေးမှားစရာရွေးမှားလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်โอเคအဓိကဒီ hair layer hair layer ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်နေပြီးကျွန်တော်ပြတာပေးတယ် hair layer ကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ BNW chat ပြီးတော့ရှိမယ်ပြီးရင်ဒါတွေအဲ calf ပေါ့နော် calf calf ကိုကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့ကိုပုံနဲ့ live ဖတ်အောင်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ညှိတင်တယ်ဒီနေသားမှာဆိုရင်တအားကြီးလင်းနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် calf ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်မှကျွန်တော်အလင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့မယ်အမှောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပါပေါ့နော် ဒါဆိုတအားကြီးမှားပါတယ်ကျွန်တော် shadow area တွေကိုဟိုကွက်ကွက်ကွင်းလေးမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ torch shaman 1နဲ့2နဲ့နှစ်ခုပေးထားတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က torch shaman ကိုကျွန်တော်တက်လွှပဲသုံးတာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် torch shaman 1ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင် brush ဒီ flow ရဲ့ percent ကိုလည်းတစ်ခါတည်းအရှင်ကရွေးချယ်ပြီးသားပဲเนาะအရောင်လေးအဖြူရောင်ပါเนาะ okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် dot shampan 1မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီဒီပုံမှာမညီနေတဲ့အလင်းအမှောင်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိညှိဖို့ကျွန်တော်ထားထားတာပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ဒီမျိုးသဘောတရားလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားမှာဆိုနည်းနည်းမှောင်မဲရမယ်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးအမဲလေးရှိနေတာကျွန်တော်အဖြူလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပုတ်လိုက်မယ်အဖြူနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပုတ်တယ်โอเคဒီမှာအမဲလေးရှိနေတာပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုလည်းအမဲလေးတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး ပြန်ပြီးတော့ညှိတယ်ပေါ့ဒီပထမဆုံးတက်လွှာလေးကျွန်တော်ညှိဖို့အတွက်ဒီ Dotchan Band မှာညှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိဆောက်ထားတာ Dotchan Band 2ကဘာအတွက်ကျွန်တော်ထားထားလဲဆိုလို့ရှိရင် follow shadow and highlight ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတပုံလုံးရဲ့ shadow နဲ့ highlight အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ဖို့ပေါ့เนาะဒါဆိုဒီမှာ Dotchan Band 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မညှိတော့ဘူးကျွန်တော် line နေရမှာဆို line တွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်တယ်ဒီမှာ line နေရမှာဆို line တွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ line နေရဆို line တွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်တယ် ဒီလို line နေရဆိုရင် line တွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင် shadow နေရဆိုလဲကျွန်တော် shadow လေးပြန်ထည့်မယ် shadow လေးပြန်ထည့်တယ်ကျွန်တော်မညှိတော့ဘူးပထမဆုံးတက်လှော်လေးကျွန်တော်ညှိဖို့ထားတာဒါဒုတိယဒုတိယတက်လှော်ကကျွန်တော် shadow နဲ့ highlight ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာနော် okay ဒီ hair လေးကကိုအသုံးပြုပြီးလို့ရှိရင်ကို dot shaman ထည့်သွင်းပြီးလို့ရှိရင် hair လေးကတော့ပြန်ဖြုတ်ပေးတာရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းနဲ့အမောင် highlight နဲ့ shadow ကိုထင်းထင်းရင်းရင်းမြင်ရအောင်ဒီ hair လေးကကျွန်တော်တို့ကူညီပေးမှာပေါ့နော် ဒါကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ hair လေးရအောင်မျက်စိပြန်မှိတ်လာလို့ရမယ်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒါ torsion band action ကိုအသုံးပြုတဲ့ဟာပေါ့နော် okay ဒီလွှာလဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay တကယ်လို့ကိုမှဟိုတာပေါ့ဒီ portraiture မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီမှာ frequency separation quit ဆိုတာရှိတယ်ကိုကလာဆိုတူနဲ့တုံးမဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် frequency ဒါဆိုရင် frequency separation 8 bit ကိုသုံးပါနော်ကွက်ကွက်ကိုမသုံးတော့ပါနော်8 bit ဒီမှာတူတူပဲခုနလိုမျိုးဘလားပါဆန် ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအလွှာမှာကျွန်တော်တို့လာဆိုတူးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆလတ်မှတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ mixer plus နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပေးလိုက်ရောက်မယ်ပေါ့နော် okay ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးလိုက်ရောက်မယ်နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီပုံကိုကျွန်တော် action သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ remove angle ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် merchant area တွေကိုဖြတ်ပေးဆိုပြီးတော့ဒီမှာ message box တွေတစ်ခုကြာလာမယ်ကျွန်တော် stock ကိုနှိပ်လိုက်ပြီနော် stock ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ brush auto ယူပြီးတာပဲ merchant ဖြစ်နေတဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရအောင်မယ်နော် okay ကျွန်တော် stock နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင် web chat တွေကိုအရင်ဖြတ်ပေးတင်တာပါနော်ဒါမှကျွန်တော် web chat လေးတွေအရင်ယူပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ် okay တလားလားဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်တယ်ဒါဆိုရင်ခုန remove ants ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရှင် WhatsApp နေပျောက်ဆုံးကုန်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ frequency separation ထည့်မှာပါเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ frequency separation quit ကိုဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပုံကိုကျွန်တော်အနီးကပ်ဆွဲကြည့်ပါပါเนาะသူဒီယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ချလေးတွေကိုတော့မြန်မြန်ဆဆလေးယူပါတင်တယ် okay ဒီ spot လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီ spot လေးသူ့ရဲ့ဒီ two skin မှာမလှပတဲ့အညစ်အကြေเนาะဒီ spot လေးတွေတော့ကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်ခြင်းအဲကြောင့်တက်ချဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ spot လေးတွေကျွန်တော်ခြံသွားလိုက်မယ်เนาะအာဒီနေထားမှဆိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ထားလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင် portraiture ဖောက်ပြတူအလိုလိုကြလာမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာ portraiture မှာကျွန်တော် skin လေး skin area လေးတွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ် ပြီးရင်ရလာတဲ့ brush နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ color transition မဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး light ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီပြီးရင်သူရဲ့ smile line လေးဆိုကျွန်တော်တို့ထိလို့မရအောင်နော်ဒီ smile line နဲ့ထိလို့ရှိရင်ပုံကဟိုအရတာပြတ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါလောက်လောက်နေထားဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီဒီမျိုးချောမွေးအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာမျက်နှာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမျိုးလက်ပင်းတို့သူ့ရဲ့ပခုံးသားတို့ပေါ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမျက်နှာတို့ပခုံးသားတို့ပါကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဒီဒီ breast တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပုတ်ပေးတင်တာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒါလောက်လောက်နေထားမှာကျွန်တော်ကြည့်တာဒီ color transition မလှတယ်ဘူးဒီနားမှာ color transition တွေဒီမှာညစ်တယ်ဒီမှာဖြူတယ်ပေါ့နော် color transition မလှဘူး အဲဒီ Parma ဆိုတဲ့ color transition တွေတိတ်ပြီးတော့မလှနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Mesa Brush နေနဲ့ထပ်ပို့ခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Edit Mesa Brush ဆိုတဲ့ action ကိုတောင်းလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင် Mesa Brush ဒီ auto ရွေးချယ်ပြီးသားပဲ percent တော့ကိုတုံလို့အဆင်ပြေတဲ့ percent ရွေးပြီးတော့တုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ50 50ထားတာပေါ့နော်โอเคဒီနားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ညှိလိုက်မယ်နားမှာနည်းနည်းလေးညှိခြင်းနဲ့ကာလာလေးပြည့်ပြသွားအောင်โอเคအခုဒီနားအမဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ် got that โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်သူနှာတန်ဒီခုနလိုမျိုးကောက်ကောက်ကွယ်ကွယ်လေးမဟုတ်တော့ဘူးသူဒီနှာတန်ဖြောက်ဖြောက်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီနားမှာဆိုတော့ color transition မလှနေဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပုံမှန်ဒီနားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲခြင်းနဲ့โอเคဒီနားမှာ color လေး okay ဒီနှစ်ပူနာမှဆိုလို့ရှိရင်ပို့တော့တိတာနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမျှမျှလေးလောက်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒါလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မဲ့ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပါเนาะ ပြီးရင်ကျွန်တော် Dotchan Band နေနည်းညှိကျင်တယ် Dotchan Band ထည့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ Dotchan Band ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay Dotchan Band မှာ highlight တွေတအားကြီးပြင်းထန်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် highlight ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့ကျင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow တွေပို့ပြီးတော့အဲ Okay ဒါလောက်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် Okay Dotchan Band 1ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ transition တွေအကုန်လုံးညှိနေပြီဒါပေမဲ့ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးညှက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ညှိလိုက်မယ်နားမှာနည်းနည်းလေးညှက်တာပေါ့နော် okay နောက်ပြီးဒီနားမှာအမဲလေးနည်းနည်းလို့တယ်ဒီနားမှာအမဲလေးနည်းနည်းပြန်ဖြေလိုက်မယ် okay ခုနကျွန်တော်တို့အနေထားပြပေးမယ်နော် okay ပြီးရင်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးအညစ်ကြေးရှိအာဒီနားမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညစ်တင်တာပါနော် okay အပေါင်းလေးပဲညှိပေးလိုက်မယ်โอเคဒီနာမနည်းနည်းလေးမဲနေတယ်ဒီနာမနည်းနည်းမဲတယ်ဒီနာမနည်းနည်းလေးမဲတယ်ကိနဖူနာမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနာမနည်းနည်းလေးမဲနေတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီအမဲကိုကျွန်တော် သူနဲ့တုံညိအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိလိုက်တာပဲเนาะဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ asset အပြောက်ဒီ foundation ကျွန်တော်ညှိတာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် dot shampoo နဲ့လိုက်ပို့မယ် dot shampoo 2ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှာတန်ဒီအလင်းရှိရမယ့်နေရာမှာအလင်းနဲ့ထပ်ပို့မယ်ဒီပါနေရာမှာအလင်းရှိတယ်ဆိုရင်အလင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေနဲ့ထပ်ပို့မယ်ဒီနာမလေးအလင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေထပ်ပို့မယ် okay နာမအလင်းရှိတယ် အလင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပို့ပါပေါ့နော် okay ဒါဆို before ဒါဒီ after ဒီကောဒါ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါ after နော်တော့ရှင်ပန်းဝင်လာလိုက်တာနဲ့ဒီပုံလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်မနေ့ကလောက်တာတဲ့ဒီ skin color လေးတွေကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်နော်တော့ကျွန်တော်မနေ့က document ထဲမှာလာမလို့တင်လာတယ် document ထဲမှာ skin 2 skin 2လောက်ရွေးကြည့်မယ်လောက် okay စမပြေဘူး cloud ဒါ skin full လောက် okay skin full လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတာပါနော်ဟုတ်ပြီဒီလောက်လောက်အနေထားလေးမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုဒီပုံနဲ့တော်တော်လေးမှိုင်နေပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော် adjust လေးပဲနည်းနည်းပြန်လောက်လိုက်မယ်အဲဒီနေထားမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင်နှာတန်းနေနေတယ်နော် ဒီမှာသူ့ရဲ့အသားရည်ဒီဝနေတယ်နှာခေါင်းသားရောက်မှနှီးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီ error လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဖြေရှင်းလိုက်မယ် new layer ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီအလွှာကိုအဲကျွန်တော်ဥပမာပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော် brush ကိုရေးထားတယ် opacity 100 flow ကိုကျွန်တော်20လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထားထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် color box မှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ skin ရဲ့အဝါရောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဒီနားလေးကိုကျွန်တော် brush နဲ့ပို့မယ်ကျွန်တော်တူဒီ 2D solid ကြီးဖြစ်နေမှာเนาะကျွန်တော်တို့က color ပြောင်းလဲမှုလေးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် blend if ကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့မရဘူး blend if မှာကျွန်တော်တို့ color လို့ကျွန်တော်တို့ယူပေးရမှာเนาะ okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲဒီနာကာလာလေးကို copy ကူးမယ် order နဲ့ထားပြီးတော့ဒီနာကာလာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး light ပုတ်ပေးလိုက်ပါနော် brush လေးနဲ့ okay ဒီနားမှာဆိုနည်းနည်းလေးလိုတယ်ဒီနားကောင်ဆိုနည်းနည်းလိုတယ် okay ဒီမှာ color ပြင်အားများသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ opacity ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်80လောက်ထိထားလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ခုနနှစ်ကောင်လေးหนีနေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရောင်လေးပြန်ပြီးတော့တန်းလာပြီပေါ့နော်ဒါ3ပြက်ညှိတဲ့တဘောပဲနော်ဒီ margin ဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်3လေးပြက်ပြက်ညှိလိုက်တာပေါ့ နည်းနည်းထပ်လျှော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်65လောက်ထားလိုက်မယ်ကော့ပြီးရင်ဒီနှစ်ဖူးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအသားရောက်ဒီဒီနားမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ saturation ပြင်းနေတာပေါ့နော်ဒီနားမှာအသားရောက်မညီတဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အလှော်တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် color ပြောင်းလဲမှုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော် color လို့ယူမယ်ပြီးရင်ဒီနား color လေးကိုကျွန်တော် order နဲ့ click ထောက်တော့ copy ကူးမယ်အဲဒီနားလေးကိုကျွန်တော် flow 20%လောက်နဲ့ပုံမှာပေါ့နော် okay โอเคဒါဆိုခုနညီရဲနဲ့ဒါလေးဒီမှာ frequency လေးညော့သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနားမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှောင်တယ်လို့ခန်းစားရတာเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ခုန dot champagne အလှတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ် dot champagne hair ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်โอเคဒီအနေထားမှာ အဲဒေါရှန်ဘန်ဟဲဒီအပေါ်မှာရှိနေတင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color changing ချက်တွေဝင်လာပြီဆိုတော့နော်โอเคပြီးတော့ဒီမှာ torsion band မှာကျွန်တော် torsion band 1ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင် flow ဒီ2%ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော် flow ကိုကျွန်တော်2%ထားမယ်โอเคနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဖြူနဲ့အမဲပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာအလင်းလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူနဲ့ပုတ်မှာပေါ့နော်အဖြူလေးနဲ့နည်းနည်းလေးโอเคပြီးရင်ဒီနားမှာဆို သူကပို့တော့ဖုတ်နေလို့ဖြစ်နော်ကျွန်တော်အဖြူလေးနဲ့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဒီနားလေးလေးအလင်းပြန်ညှိပေးတဲ့တဘောပေါ့နော်ဒါโอเคပြီးရင် torsion band ဒီ hair လေးရလေးကိုကျွန်တော်အမှတ်ဖြောက်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုတော်တော်လေး fine လာပြီအဲဒီ color load up မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် color load up အပေါ်တင်ထားတာပို့ပြီးတော့တဘာဝကျလာမှာနော် color load up ကို color load up မှာကျွန်တော်တန်းနေလေး short ကျင်တယ်ဒါလိုလောက်လေး 69 god okay ပြီးတော့မှတဘောလုံးရဲ့ color balance လေးကျွန်တော်နည်းနည်းညှိကျင်တယ်ပြီးရင် color balance ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အနီလေးနည်းနည်းတူလိုက်မယ် mid tone အနီလေးနည်းနည်းတူမယ်ပြီးရင်အဝါလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုသူ့သားရည်လေးနည်းနည်းပူတော့ super okay လာမှာပေါ့เนาะ okay ဒီနေထားလိုက် okay ကျွန်တော်စိတ်ပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ i retest တို့ဘာတို့ဘာလောက်လို့ရတာပေါ့เนาะဒီမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ပြပေးချင်တာကဒီ သွားသွားဒီနည်းနည်းလေးဝါနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hue and saturation ကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ red ကို percent ကျွန်တော်နည်းနည်းလျှော့မယ်ပြီးရင် yellow ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ percent နည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်အဝါရဲ့ lightness ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတင်လာမယ်ပြီးရင် red ရဲ့ lightness ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတင်လာမယ်ဒါဆိုရင်သွားပြီးဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေသားမှာဒီတပုံလုံးတက်ရောက်နေတယ်ဒါက layer map အဖြူရောင်ကျွန်တော်တို့တုံးလာလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ layer map ကို inverse control i လို့နှိုက်ပြီးတော့အမဲရောင်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုန effort တွေကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဘူးဒီနေထားမှာကျွန်တော် brush ကိုယူတယ်အဲ flow ကိုတော့ကျွန်တော်50လောက်နဲ့ပုံမယ်ပြီးရင်အဖြူရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုအဖြူရောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီအလွှာမှာ okay 50% okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်နောက်ပြီး document hair အလှော်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီနားက light လေးဝင်နေတာကျွန်တော်တိတ်မကြရနော်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးဟိုဒါနည်းနည်းလေးညက်နေတာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာ okay hair လေးရာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမှောင်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ document fancy ပြန်သွားမယ်အဖြူနဲ့အမဲကျွန်တော်ဒီမှာမှန်ကန်ပြီးသားပဲ flow တော့ကျွန်တော်2%နဲ့ပဲသုံးမယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်အလင်းလေးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ညှိလိုက်မှာပေါ့နော် โอเคဒီနားလေးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနမဲနေတဲ့ဒါတွေโอเคပါပြီပေါ့နော်ဟဲလေးကကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်လာမယ်โอเคဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးမဲနေသေးတယ်အဲဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့အလင်းလေးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ torsion band နဲ့အလင်းလေးနည်းနည်းပြန်ပူလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคနှာခမ်းမှာဆိုတော့ဒီနားမှာဒီနည်းနည်းဒီမဲတင်တယ်ဒီမှာအဖြူဆက်လေးတွေပေါ်နေတော့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ hair လေးကအပေါ်ဆုံးမှရှိမယ်เนาะကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလွှာတွေအလွှာတွေအားလုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးမှရှိနေတင်တယ်เนาะအဲဒါကြောင့် hair လေးရအောင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှတင်တာဒါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် hue and saturation ကနေပြီးတော့ဒီ watch and ဖြောက်တဲ့အနေအထားတွေကို control G ဆိုတော့ကျွန်တော် group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် retouch လောက်တာတဲ့အနေအထားဒါဒီကျွန်တော် retouch မလုပ်ခင်အနေအထားဒါဒီကျွန်တော် retouch လုပ်ပြီးအနေအထားပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ retouch ဟောကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ color transition တွေဒီမလှမလှနေဘူးပေါ့နော် color တွေအညစ်တွေဖြစ်နေတယ် shadow နဲ့ highlight တို့ဒီရောနေတယ် mid tone တွေရောနှောမှုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အသားချိုးပြီးသားအလှော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာ mid tone ဆို mid tone ပဲเนาะဒီမှာ shadow ဆို shadow ပဲဒီမှာ highlight ဆို highlight ပဲကျွန်တော်ပြန်ချိန်ညှိမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာခဲရောင်အကွက်တွေတကွာရှိနေတယ်ဒီနားခဲရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ dot shan band နဲ့ပြန်ညှိပြန်ညှိညှိလို့ရနေတာပေါ့เนาะ okay ဒီနှစ်ဖူးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာအမဲရောင်အကွက်တွေရှိတယ်လေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိပြမယ်ဒါဆို torsion band 1ဆိုတော့အလှကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင် brush ကိုကျွန်တော်ယူမယ် flow 2ဟုတ်ပြီဒီမှာအဖြူပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြူလေးနဲ့အလင်းလေးထည့်ပေးရမှာနော်ဟုတ်ပြီဒီနားမှာနည်းနည်းလေးမဲလို့မြင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနားလေးကျွန်တော်အဖြူလေးနည်းနည်းလေးပုတ်ပေးလာမယ်နော် okay ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် okay okay ကျွန်တော်အလှတစ်ခုတော့လောက်ပြမယ်နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ torsion band အလှ ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new လို့ခေါ်လို့ရှိရင်ဒီအလွှာရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့ new layer လေးရောက်သွားစေချင်လို့ပေါ့နော်ဒီအလွှာကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင် keyboard ကနေကျွန်တော် shift f5 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် free box လေးကြာလာမယ်ဒီမှာ50% gray ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဒါလေး50% gray ပေါ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က50% gray တွေဖြောက်ကျင်တဲ့အတွက် soft light ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရင်ခုန50% gray တွေဘာမှမရှိတော့ဘူး โอเคဒီနေသားမှာအဲဒီနားမှာနည်းနည်းလေးမဲတယ်ဒီနားလေးကမဲလေးနည်းနည်းလေးရှော့မယ်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးမဲတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ခုနအနေထားကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်အမဲကွက်နေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြီလိုက်တဲ့တဘောပဲနော်ဟုတ်ပြီဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဲလေးနည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြီလိုက်တော့မယ်โอเคဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် shadow နည်းနည်းလေးပြန်တိုးခြင်းတယ်ဒီမှာ shadow လေး နည်းနည်းပြန်တူလိုက်တာကအမဲရောက်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီเนาะဒီမှာ shadow လေးနည်းနည်းလေးပြန်တူမယ်နာမှာ shadow လေးနည်းနည်းလေးပြန်တူတင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနာဒနာမှာဆိုလည်းဒီမှာအဖြူရောထင်းထင်းဖြစ်နေတယ်နော်ဒီနာမှာအရှင်းပြောတာမဲတင်းတဲ့နေရာပဲနော်အရေးဖြစ်ရမယ့်နေရာပဲဒါကျွန်တော်ပြန်မဲလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီနာလေး ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်โอเคဒီနားမှာဆိုနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့မဲနေတယ်ဒီတော့အဖြူလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် hair လေးရာကျွန်တော်မျက်စိလေးပိတ်လိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်တဘာဝကြကြလေးနဲ့ ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ချကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံးဗလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်ချကိုနည်းနည်းလေးပဲထုတ်လာတာပေါ့နော် Okay ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ i တို့ဘာတို့ပါကျွန်တော်တို့ retest ကင်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ i လေးပြန်ကင်ရင်ကင်ပြီးလို့ရအောင်ပါပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် action အသုံးပြုနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ကတင်လိုက်တဲ့ဒီ frequency separation တို့ torsion band တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ action နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ ဒေါရှန်ဘန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲလေးရတခါတည်းပါပါပါเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီ Photoshop မှာတိဆောက်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်ဒီ Dotchan band ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီ hair လေးကအလိုလိုပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီ hair လေးကိုကျွန်တော်တို့နေရာမှန်ကန်စာပြန်ပြီးတော့ချပေးဖို့လိုတာပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတခါတည်းနော်ဒီမှာမျက်ခုံနေရာမှာကျွန်တော်ဒီပေါက်နေတာပေါ့နော် Okay အဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် new လေးကိုခေါ်လိုက်မယ် new လေးကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် clone stand 2ကိုကျွန်တော်ယူမယ် clone stand 2မှာကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ half round pressure နဲ့ကျွန်တော်ပို့မှာเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ half round pressure ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ဒါကတော့ပန်ရှိမှပဲရအောင်เนาะပန် tablet နဲ့သုံးမှပဲရမယ်ဒီ pressure ပါတဲ့အတွက် juju press နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ okay pressure press ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် press ကိုအသေးငယ်ဆုံး site ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာ order နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက် click မယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မျက်ခုံးမှုပြန်ဆွဲထည့်ပေးမှာပေါ့နော် တလောက်နေတာဆွဲရမယ်ကျွန်တော် brush နည်းနည်းလေးကြီးတင်တယ်ဒီနာအရောင် order နဲ့ click ထောက်မယ် okay ဒီနာမှာ order နဲ့ click ထောက်မယ်နောက် order နဲ့ကျွန်တော် click ထောက်မယ် okay okay ဒီမှာဆိုလည်းမျက်ခုံနေဒီမှာနည်းနည်းလေးညော့နေတယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ order နဲ့ click ထောက်ပြီးတော့ ဒီနာနေရာကို order နဲ့ click ထောက်မယ်ပြီးရင်ဒီနာမှာ constant 2ကျွန်တော်ဆွဲမှာပေါ့နော်โอเคဒီနှက်မှောက်နဲ့ပိုင်းလောက်ထောက်လိုက်မယ်โอเคဒီနားလေး order နဲ့ပြန်ထောက်မယ် correct ဒါဆိုရင် ခုနမျက်ခုံးမွေးနေရတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် before and after ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါတွေ before ဒါတွေ after ပေါ့နော်အသားချိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တက်ချတယ်ဒီလုံးဝပျောက်ဆုံးမှုမရှိဘူးလုံးဝအဆင်ပြေပြေကြီးကိုချောမောနိုင်လိုက်တာပေါ့နော် okay အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တပုံလုံးပြီးွားပြီးအနေထားမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ shape net လေးပြန်ထည့်ကျင်တာပေါ့နော်ဒီပုံပူတော့ shape shape ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် shape net လေးတစ်ခုထည့်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် ဒီ hair လေးကတော့ကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်လာတယ်เนาะအပေါ်ဆုံးအလှော်ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးရင် control shift order e လေးရအလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလေးရပေါင်းလိုက်တဲ့တက်လှော်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပြီးတော့ fader other ဒီမှာ high pass ပေါ့နော် high pass မှာကျွန်တော်1မဟုတ်ရင်2လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချ line လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီပေါ့နော်ဒီ sharp နဲ့ဖြစ်ရမယ့် line လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီ okay ဒါဒီ50% gray ဖြစ်နေတာเนาะ ကျွန်တော်50% grade တွေကိုပျောက်ခြင်းနဲ့ဒီမျိုး shape area လေးတွေကိုပဲမြင်ညာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ဒီမှာ blend မှုမှာကျွန်တော်တို့ soft line မဟုတ်ရင် overlay ပေါ့နော် overlay ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် done before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလေးခုနကပို့ပြီးတော့ shape နဲ့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာမှကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော် short လို့ရမယ်80လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် action ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ကျွန်တော်လောက်ပြသွားတာပေါ့နော်ဒီအစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ action ကိုမတုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်ကိုကိုတိုင်းတဘောပေါင်းနားလဲသွားပြီးတော့မှပဲ action ကိုတုံးတာပူပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် okay အားလုံးပဲကျွန်တော်မရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်ချက်ပေါင်းမှာပြန်မိလာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမှာပေါ့နော်